Зміни до закону про держреєстрацію майнових прав, що набули чинності з початку 2016 року, розширили перелік суб'єктів ринку. Відтепер держреєстрацію можуть також проводити акредитовані особи, які перебувають у трудових відносинах з не менш ніж трьома держреєстраторами, та які при цьому уклали два види договорів, один з яких договір страхування. Про нюанси добровільного страхування відповідальності держреєстраторів, введеного відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, поговоримо з експертом ринку. З 1 січня 2016 року в нашій страховій компанії е, застраховано 20 е, юридичних осіб на сьогоднішній день, напевно, вже більше ніж 45 акредитованих Міністерством юстиції України. Страховим випадком є нанесення майнової шкоди третім особам внаслідок незаконних або недбалих дій під час проведення процедури держреєстрації, якщо такі були скоєні в період дії договору страхування, який укладається строком на один рік. Страхова виплата проводиться е, протягом п'яти днів з моменту підписання е, страхового акту. Також можливий як виплата по судовому рішенню, також е, виплата по претензії третьої особи. Експерт наголошує, їх страхова компанія несе відповідальність по договору протягом трьох місяців після закінчення строку його дії. А тепер поговоримо про основні параметри договору страхування відповідальності держреєстратора. Мінімальна страхова сума прописується в законі тисяча розмірів мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2016 року це становить 1 378 тисяч. Але ми все-таки пропонуємо брати договір із запасом це 1 600 тисяч гривень або і більше. Від чого ж залежить розмір страхового платежу? Насамперед, це е, стаж державного реєстратора. Чим більший стаж, відповідно, тим менше оплачує при страхуванні. Якщо франшиза не передбачена, платіж більше, як чим більша франшиза, відповідно сплачується менше. Е, одноразовий платіж економить кошти е, юридичної особи при заключенні договору. На сайті компанії є онлайн-калькулятор. Вказавши всі параметри страховки, він автоматично розраховує розмір страхового платежу. По закінченню ви можете оформити заявку на страхування, натиснувши кнопку Купити. На сьогодні у нас все. Бажаємо знайти в особі страхової компанії надійну фінансову опору та партнера по бізнесу.